По первому вопросу о предложении в состав постоянной комиссии Дмитрогородского магистрального образования Санкт-Петербурга озеро Долгое докладывает Егора Валентиновна. В связи со стечением срока полномочий действующего состава избирательной комиссии Дмитрогородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальная округ озера Долгое в соответствии с пунктами 7 и 8 и 9 статьи 24 Федерального закона 12 июня 2002 года номер 67 ФЗ о а основных гарантиях избирательных прав правной части граждан Российской Федерации, а, э, Санкт-Петербургская избирательная комиссия, рабочая группа Санкт-Петербургской избирательной комиссии провели рабочую группу по предложениям состава избирательной комиссии. И э, в результате, результатом решением рабочей группы а, предложила предложить муниципальному совету внутригородского муниципального образования следующие кандидатуры. А, муниципального образования Санкт-Петербурга, муниципального округа Долгое, с правом решающего голоса, Гриднева Николая Викторовича, 1981 года рождения, образование высшее юридическое, Зимницкого Вячеслава Юрьевича, 1970 года рождения, образование высшее, Коврижину Анну Александровну, 92 -го года образования высшее юридическое, и Пелика Сергея Владимировича, 1972 года рождения, образование высшее. А, мы в данной кандидатуре присутствовали на заседании рабочей группы, кроме Пелика. В общем-то, достаточно квалифицированно отвечали на вопросы, опыт работы имеется. И, как вы видите, два кандидата имеет а, высшее юридическое образование. Кто за данную кандидатуру, за данное решение, постановление Санкт-Петербургской избирательной комиссии, прошу голосовать. Кто против? Спасибо. Направить копию настоящего решения муниципальный совет Муниципальского муниципального образования по Я еще хочу сказать, что было 14 кандидатов, ну практически всех законе равного статута. Следующий у нас э, о предложении вопрос в состав избирательных комиссий внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ «Остров декабристов». А, здесь из э, повышения рабочей группы было четыре кандидатуры, предложенных в состав, и четыре кандидатуры рассматривала рабочая группа. Э, в результате рабочая группы приняла решение предложить, предложить Санкт-Петербургская избирательная комиссия а, включить в состав Злотину Екатерину Геннадьевну 1974 года рождения, образования высшее, Мелконян Марину Васильевну 1951 года рождения, образования высшее, и Самусеву Наталью Викторовну 1970 года рождения, образования Кого же мужчина 37 года? Единогласно, да? Да. да. Третий вопрос. Об утверждении результатов учета объема эфирного времени затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в законодательном собрании Санкт-Петербурга на региональном телеканале и на региональном радиоканале в июле 2017 года. Информация члена комиссии будет через Михайловна. В соответствии со статьей 5 закона обещаний и уполномоченного органа комитета обещаний взаимодействия со СМИ своевременно представили Санкт-Петербургской в Санкт-Петербурге в рамках работы учебно-методического центра при Санкт-Петербургской избирательной комиссии на 2017 год. Информация члена комиссии Дмитрия Валерьевича Краснянского. Уважаемые коллеги, всех получили, всех получили. Больше 500 тысяч членов участковых комиссии в районах провели обучение по очень интересной программе. Кто из вас приходил, видимо, знаете, смотрели, очень интересно было играли в выборы, смотрели кино, проводили тестирование, эту работу продолжили. Э, прошу принять мою информацию к сведению, а конкретно вы можете Ну, хочу добавить, что если том числе и по Уважаемые коллеги, кто за данное постановление, имеется у вас, прошу социальных детских прав. Есть такой э, детских утра э, И сразу же после заседания комиссии э, есть предложение провести совещание по проекту постановления Санкт-Петербургской избирательной комиссии о регламенте Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Информационная в редакции. А проект можно? Да, мы вам все разошлем а, проект постановления и там, естественно, там выделено сюжетным шрифтом. Все понятно. Набиван Дмитрий Валерьевич. А можно сегодня завтра, чтобы в понедельник? Наверное, большой. Сегодня, сегодня разошлем. Все, спасибо. Разошлем все. Вечером комиссия спала в течение Так что мы можем э, во вторник, следующий четверг вместе с вами это после У нас просто 29 в 9.00 ГУВД совещание. Кузьмин, Сацепа и я. В прошлый Ну 12, да. Ну дайте в час, чтобы точно успеть. А если не успеть? Ну, когда на 16 часов оставляем, и сразу потом остаемся на совещании по регламенту. Э, ну, совещание большое? Повестка небольшая. Так, повестка небольшая, но все равно, если они будут селекторы на совещании, все регионы, повестка наша, наша, да. Нет, она небольшая, буквально 15 э, минут у нас там пара нас, может быть, налево председатель, там небольшая повестка, там плановый вопрос, информация по та, которую мы обещали э, по э, муниципальным образованиям Санкт-Петербурга по э, да, справедливой России, по вопросу это, э, эта информация будет делать Олег Олегович. Это буквально 15 минут. Ну, что от нас будет зависеть, как мы будем это дело. И потом сразу же соберемся на вот работу по регламенту. Спасибо вам большое. Акцентировала внимание а, на то, что было два заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии и в части полномочий. Ну, а, в общем, есть над чем там работать. И действительно, спасибо большое, что у нас член комиссии, который кропотливо, да, Дмитрий Валерьевич тоже. Дмитрий Валерьевич тоже у нас поработал. Он Поэтому все, пожалуйста, почитайте, подготовьтесь к совещанию. Ну, у нас очень такое рабочее совещание, чтобы будет такой-то, такой-то, какие-то предложения. Ну, начало, начало будет положено в нашей работе. Ну, в общем-то, у вас какие-то вопросы, пожелания, информация. Нет. Заседание окончено.